No niin, ehkä me aloitellaan. Tervetuloa kaikki tänne seuraamaan tämän vuoden viimeistä kymmenettä hyvin sarjan luentoa tässä kirjallisuus- ja yhteiskuntasarjassa. Tänään meillä on aiheena elämäkerrallinen kirjallisuus. hyvin ajankohtainen aihe monella tavalla sekä kirjallisuudessa ja yhä enemmän myös kirjallisuuden tutkimuksessa ja meidänkin täällä kollegimissa on itse asiassa useampi tutkija, joilla sattumalla tai vahingossa on tähän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta pöydillään. Että, että tämä on niin sellainen aihe, missä nyt tällä hetkellä näyttäisi tapahtuvan aika paljon. Puhujina meillä on taas ää, kirjailija ja tutkija. Kirjailijana Riikka Pelo, ää, helsinkiläinen kirjailija ja elokuvataiteen jatko-opiskelija, ää, jonka toinen romaani Jokapäiväinen elämämme voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2013. Ähm, tutkijana Päivi Kosonen, yleisen kirjallisuustieteen dosentti Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista, myös kirjallisuusterapeutti. Äh, hän opettaa kirjallisuutta ja kirjoittamista sekä ohjaa erilaisia kirjoittajaryhmiä äh, kehittelemään kokemuksellisen kirjoittamisen menetelmiä kehittelemällään kokemuksellisen äh, kirjoittamisen menetelmällä. Myös toimii myös kriitikkona ja näin edespäin. Ähm, mä on Noora Hämäläinen, mä toimin tässä pikkasen puheenjohtajana tarpeen mukaan. Mutta otetaan ensin esitelmät ja sitten, sitten tota, pikkasen keskustelua. Jos joku teistä ei ole saanut tämmöistä palautelomaketta, niin meidän tiedottaja on tehnyt tämmöiset palautelomakkeet, jossa voi vähän antaa palautetta tästä ylisarjasta ja myös esittää toivomuksia siitä, että minkälaisia yleisöluontosarjoja saattaisi toivoa esimerkiksi ensi vuodelle mutta aloitetaan nyt Riikka Kiitos. Hyvää loppuiltapäivää tai alkuiltaa, miten nyt haluaa tulkita tämän hämärän raja, rajamaailmaan hetken tai sinisen hämärän hyssyn hetken. No kiitos paljon tuosta puheenjohtajaa. Mulla ei ole nyt otsikkoa tuolla, tuolla, tuolla tuota taustalla, mutta se ehkä mun elämäkerrasta fiktio on epäjatkuvuus ja katkos ja kesuura jokapäiväinen elämämme romaanin muodon ja sisällön kehittelyssä. Eli puhun siis todellakin tänään jo kohta kaksi vuotta sitten valmistuneesta romaanistani niin Jokapäiväinen elämämme, joka varmasti voi todella luokitella elämäkerralliseksi fiktiokirjallisuudeksi. Siis Teos kytkeytyy venäläisen runoilijan Marina Taivan ja erityisesti hänen tyttärensä Arianna Efronin elämään ja rakentaa, rakentuu heidän suhdettaan valottaen muutaman, muutaman tarkasti valitun ja piirretyn toisiinsa rinnastuvan ajanjakson varaan. Romaanin keskeisin teema on äidin ja tyttären väliset erilaiset siteet ja niiden solmut, katkeamiset ja mahdolliset korjautumiset. Koitan avata puheenvuorossani sitä, millainen suhde historiallisen taustan omaavilla romaanihenkil- äh, omaavien romaanihenkilöiden elämäkerrallisen materiaalin ja romaanin kerronnallisella ratkaisulla on. Tämä toivon mukaan myös avaa osaltaan kysymystä siitä, miksi romaani oli kirjoitettava juuri näihin historiallisiin henkilöihin pohjautuen ja millä perusteella kirjailija otti alun perin omiin käsiinsä oikeuden heistä kirjoittaa. Tämänpäiväisessä puheenvuorossani pohdin erityisesti romaanissani ilmeneviä erilaisia epäjatkuvuuden ja katkoksellisuuden figureja ja muotoja, joita iltapäivän toinen puhuja Päivi Kosonen on mielestäni erinomaisella tavalla tutkinut oma elämäkerrallisen kirjoittamisen osalta teoksessaan Elämät sanoissa, eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarautin, Durasin, Proprien ja perheteksteissä. Ehkä oli äsken, taas puhetta näistä menneisyyden, menneisyyden teksteistä. Itselleni se on säilynyt tuoreena. Ja, ja nämä siinä käsitellyt asiat koskevat monin tavoin myös elämäkerralliseen kertomiseen, sen traditioihin ja moderneihin variaatioihin liittyviä kysymyksiä, joista ehkä hän tulee puhumaan itse tänään lisää omasta näkökulmastaan. Ja teos tosiaan kuului omaan lukemistoon, kun kirjoitin romaanien. Kuten Päivi tuo kirjassaan esiin, elämästä kertomisen traditiossa on historiallisesti painotettu tiettyä ehe, eheyden ja yhtäjaksoisuuden konventiota. Elämän moniaineksisuus kutoutuu aukottomaksi kertomukseksi henkilön elämän ja kehityskulun merkityksellisten vaiheiden kuvaamisen ympärillä. Kerronnallinen jatkuvuus rakentuu juonen kaltaisesti kausaliteetin ja ketjuntuvien tapahtumien syy- ja seuraussuhteiden, mutta usein myös eheän ja itsestään tietoisen ja itsensä tuntuvan minäkäsityksen varaan, kuten toki myös klassisen, äh, klassisessa aristotelisen draaman ja juonikäsityksen perustalle rakentuvassa romaanikerronnassakin usein. Moderni autobiografia, taas kuten usein myös moderni proosakin, esittää elämän pirstaleisempana, epäjatkuvana, aukkoisena ja katkoksellisena, jäljitellen siten inhimillisen kokemuksen muotoja modernin maailman sotien, vainojen, erilaisten teknologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen mullistusten ravistelevassa otteessa. Jos nyt tällaista vastakkainasettelua enää voi sinänsä harrastaa, mutta lähdetään tästä. Modernin kertomuksen minä on myös ristiriitaisempi, ennen muuta psykoanalyyttisen ihmis- ja kielikäsityksen leimaaminen tietoisen ja tiedostamattoman jaettu, itselleen puoliksi tuntematon ja hallitsematon olento, joka ei ole enää varma edes omasta olemisesta. Oma romaanini peilaa todellisten henkilöiden kuviteltua kokemusmaailmaa nimenomaan modernin kerronnan muodoista ja keinoista tietoisena, modernin kokemuksen pirstaleisuutta kielen keinoin tutkien. Tähän pyrki myös romaanini toisin, äh, toinen päähenkilö, Marjan Tsetaajeva, omassa runoudessaan. Hän tahtoi antaa kielen ja muodon kokemukselle maailmassa, joka oli hajonnut maailman ja sodan, maailmansodan ja vallankumouksen myötä. Kokemukselle ajasta, joka oli mennyt sijoiltaan. Kieli itse oli menettänyt kykynsä ilmaista niitä repeämiä, joita maailma ihmisiin löi. Runoilijana se taivan oli löydettävä uusi kieli, uusi rytmi kokemuksille mitattomassa ja mielettömässä maailmassa. Omassa romaanissani tutkin tätä historian, inhimillisen kokemuksen ja psyyken sekä kielellisen ilmaisun ristivetoa äidin ja tyttären suhteen valossa, monikerroksisena mielen, ruumiin, kokemuksen ja kielen asiana. Ja siis proosan, fiktion ja romaanikerronnan keinoin. Henkilöhahmon olemisen ja kokemisen ehtoja, mieltä ja luonnetta kielen kautta avaten ja jäsenten. Romaanina jokapäiväinen elämämme kertoo ennen muuta äidin ja tyttären välisestä rakkaudesta viime vuosisadan alun sotien ja diktatuurien repimässä Euroopassa. Ajallisesti teos rajautuu pääasiallisesti kolmeen elokuun lopun ajanjaksoon. Muutamiin päiviin vuosina 1923, 1939 ja 1941. Rinnastamalla näiden ohimenevien päivien tapahtumia vuoroin sekä runoilija äidin Marinan että hänen tyttärensä Aljan näkökulmista, tutkin siteitä, jotka pitävät heitä kiinni toisissaan sekä sitä, mikä nuo siteet katkaisee. Romaanini kuvaa myös sitä, miten äidin ja tyttären suhteen dynamiikka heijastuu ja elää heidän muissa rakkaussuhteissaan, mistä kyky rakastaa muodostuu. Tämän myötä romaani on kuvaus emotionaalisista suhteista perheessä, joka on sisäisesti säröytynyt, mutta säilyttää sisäisen yhteytensä siinäkin vaiheessa, kun Stalin ajan terrorikoneista koittaa tulota Historiallisilla murroksilla on päähenkilöiden elämänkulussa ja romaanin sisällössä osansa, mutta itse olen ennen muuta koettanut teoksessani antaa kielellisen muodon henkilöideni pinnanalaisille, ja jatkuvassa liikkeessä oleville psykologisille vaikutteille, emotioille ja affekteille, jotka ajavat heidät irralleen toisistaan, ymmärtämättömyyteen, torjuntaan, syyllistämiseen ja tuomitsevuuteen, ja sitä kautta kyvyttömyyteen ottaa rakkautta vastaan. Nämä ovat asioita, jotka nousevat esiin omaelämäkerrallisessa materiaalissa eri tavoin, mutta myös kätkeytyvät ja mykistyvät sanojen ja tekojen ja rivien väliin. Tällaisiin aukko- ja haarakohtiin olen koettanut sitten kirjailijana sukeltaa inhimillisen kuvittelukyvyn varassa. Haluten näiden siteiden ja niiden katkoskohtien kautta kuvata erityisesti sitä, kuinka Arianan, eli tyttären Runoljan tyttären minuusi kieli rakentuu suhteessa äidin peiliin ja projisointeihin, mutta myös irtautumiseen ja erontekoon, joka on välttämätöntä, jotta ihminen kasvaisi aikuisuuteen. Kielen ja minuuden muodostuminen äidin ja tyttären suhteen intiimin vastavuoroisuuden valossa on siis romaanin keskeinen teema. Ja se on ollut myös toiminut fiktion ponnahduslautana. Fiktion syntymisen ponnahduslautana. Ja tätä teemaa teos valottaa monelta eri puolelta, tarkkaan valittujen elämän taitekohtien kautta. Siksi keskeistä prosan syntymisen kannalta on myös henkilöiden kielellinen, kielellisen olemisen ja rytmin seuraaminen juonen kausaliteetin sijaan. Myös historia, sen murroskohdat näyttäytyvät henkilöiden kautta elettynä ja koettuna, ihon pinnalta ja sen alta, heidän hengityksensä ja sydämen lyöntiensä rytmissä fiktiivisen kerronnan ja proosakeinojen erityis, proosakielen erityiskeinojen varassa. Marinan ja Arjan näkökulmat rinnastamalla kuvaa myös kahden aikakauden taidetta, heidän jaettua kokemustaan, ihmisiä kahden ajan ja kahden kielen välissä. Henkilöni rakentuvat ennen muuta näin suhteessa toisiinsa, suhteessa kieleen, joka heidän välillään virtaa, ja suhteessa historiaan, sekä näkyviin että näkymättömiin välituloihin jotka usein murtavat ja katkaisevat sen, mikä voisi olla merkityksellistä. Voisi viedä kohti eheää narratiivia, historiankirjoitusta, elämäkertaa. elämäkertaa. Henkilöni siinä ajassa ja paikassa, joita he, joissa heitä kuvaan, ovat historiallisen repeämmän reunalla. Katsoivat he sitten sen syvyyksiin, kuten Marina runoilija tekee, tai ovat katsomatta, sulkevat silmänsä, kuten Aalja koittaa tehdä. Tätä korostavat myös kerronnalliset valintani. Maailmaa tarkastellaan tiukasti romaanihenkilöiden kuvitellun fiktiivisen kokemuksen valossa. Minä kertojan tai henkilön kokemusmaailman maailman kautta tiukasti fokalisoivan vapaan epäsuoran näkökulmakerronnan välityksellä ilman kertojan ohjaavaa ja selittävää otetta ja historiallistamista. Nämä modernin kerronnan leimaamat tekniikat korostavat koettua ja elettyä, haurasta ja epävarmaakin kokemusta selostavan ja historiallistavan eheästi juonellistavan ja niin merkityksellistavan kaikki tietävän kertojan otteen sijaan. Tätä on useasti minulta kysytty, että miksi siellä, miksi siellä ei, ei kerrota historia, ei taustateta historian tapahtumia, vaan, vaan on, on mentävä henkilöiden, henkilöiden mukana. Tässä on ehkä yksi selitys sille asialle. Romanin yksi tärkeimmistä perustoista on Marjan Taivan ja hänen tyttärensä Alian yhteisessä, mutta keskenjääneessä kirjahankkeessa. Haluan tänään nostaa tämä keskeytyneen ja itse asiassa Silvokun kirjan motiivin tarkastelun keskiöön. Toisaalta juuri esimerkkinä mainitsemastani epäjatkuvuuden ja katkoksellisuuden kysymyksestä, mutta myös esimerkkinä siitä, millä tavoin romaanin fiktiivinen aine suhteutuu ja lomittuu elämäkerralliseen ja historialliseen ainekseen. Kun Marnetse Taiva ja hänen tyttärensä Alja, Arianna vuonna 1922 muuttivat sotakommunismin näännettömästä Moskovasta Eurooppaan, Berliiniin ja Prahaan, kirjoittivat he se taivan kirjeiden mukaan yhteistä kirjaa, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin kirjoitettu. Se tulisi olemaan äidin ja tyttären yhteinen kirja. Kirja, jossa heidän molempien äänet olisivat yhteen kietoutuneet. Kirja tulisi kertomaan totuuden Venäjän vallankumouksesta. Sielun totuuden, kuten Marina julisti kirjeenvaihtoystävälleen, nuorelle Alexander Bakkarille keväällä 20, 1923. Se taiva yritti saada sitä julkaistuksi jo kesällä 1923, mutta ajautui Berliinin venäläisen kustantajansa Helikonin kanssa ristiriitoihin. He vaativat häntä jättämään pois politiikan. Se Taivan mielestä se olisi ollut teoksen väkivaltaista silpomista, sen sielun silpomista. Kesän loppuun mennessä kirjahankkeesta ei enää löydy mainintaa kirjeissä, jotka siis olivat itselleni pääasiallisia lähteitä kirjaa kirjoittaessa. Tilalla ovat tiedot muutosta Prahaan, tekeillä olevasta näytelmäkirjoituksesta, uudesta rakkaudesta. Sillä taivan omat muistelmat Moskovasta vallankumouksen ja sotakommunismin ajalta on kuitenkin julkaistu postuumisti nimellä suomeksi ehkä käännettynä maanpäällisen tai jokapäiväisen elämän enteet tai ennusmerkit. Ja tässä saksalainen versio siitä, jonka mä olen aikanaan löytänyt, löytänyt Berliinin muurin jälkeisen Berliinin Prenzlauerbergin vanhasta, vanhasta divarista. Tämä on ollut ehkä yksi kimmoke sille, että kirja, kirja olen joskus lähtenyt kirjoittamaan. Tässä on siitä englanninkielinen, vähän laajennettu versio. Mutta näissä teoksissa luvattua tyttären ääntä näissä päiväkirjoissa tai muissa muistelmakappelissa ei varsinaisesti ole. Vaikka kirjeet tietävät kertoa, että Magna kirjoitutti Aljalla muiden kirjoitusten har- kirjoitusharjoitusten lisäksi kirjaan ajateltuja katkelmia emigraation alkuvaiheessa lähes päivittäin. Joitakin Arjan lapsen kirjoittamia fragmentteja on säilynyt. Ja täälläkin ehkä ihan sirpaleisesti silloin tällöin tulee jotakin dialogin pätkää esiin, mutta, <clears throat> mutta ne tai muut se taiva liittyvä tutkimus ei kerro, mitä näille, niin, mitä näille ää, muistiinpanoille ja, ja kirjoitusharjoituksille ja, ja kirjaan, kirjaan ajateltujen tekstien, tekstien kohdalla tapahtui, mitä niille, mitä niille kävi. Aikuinen Alja on julkaissut jonkun verran. Ariadna Efron on julkaissut äitinsä muistelma tekst, muistelmien, äidistä kirjoittamien muistelmien yhteydessä joitakin fragmentteja näistä lapsuuden teksteistä, mutta ei ikään kuin sitä puolikasta kirjaa ei missään ole. Ja tästä lähtee sitten liikkeelle tosin minun oma, oman, roma, oman romaanini myöskin. Erityisesti tämä romaanin Tsekoslovakia sijoittuva vuoden 1923 jakso kytkeytyy tähän keskenjääneeseen tai kadonneeseen kirjaan. Tässä osiossa rakennan kuvitteellisen kertomuksen siitä, mitä elämäkerrallisesti ja historiallisesti todella kirjoitetulle keskenjääneelle kirjahankkeelle olisi voinut tapahtua äidin ja tyttären elämän puitteissa. Toisena niin fiktiiviselle tulkinnalleni niin olivat Marinan avoimet kommentit myöhemmissä kirjeissä siitä, kuinka Alja, joka oli siihen asti ollut kuin hänen oma kaikunsa, oli muuttunut vieraaksi ja tavalliseksi lapseksi. Myös Aljan aikuisia muistelmissa kipeänä säilynyt kokemus äidistä vieraantumista tulee esiin voimakkaasti juuri, juuri tuohon samaan syksyyn liittyen. Toisaalla kirjeessään Boris Pasternakille Alja sanoo, äitini rakasti minua kaksi kertaa elämässäni. Ensimmäisen kerran, kun olin pieni tyttö ja toisen kerran, kun olin vankileirillä. Nämä ovat elämänkerrallisesta aineistosta löytyviä niin sanottuja sydänlauseita, jotka toimivat lähtökohtani sille, miksi minun oli kirjoitettava romaani juuri näistä kahdesta historiallisesta henkilöstä ja heidän suhteistaan ja sen murtumista. Halusin, halusin lähteä selvittämään, minkälainen kokemus on oltava siellä. On oltava tällaisten lauseiden, täm, tällaisen ajatuksen taustalla. Mutta halusin peilata siihen tietysti myös omaa ymmärrystäni äiti- ja lapsisuhteen erityisyydestä modernin kokemuksen puitteissa. Toki nämä lauseet sitten, kysymykset kannattelevat koko romaania. Sitä fiktioon johtavia kysymyksiä niin äidin tyttären suhteeseen liittyen. Omassa kertomuksessani halusin lähteä tutkimaan, miten tämä aiemman symbioosin tilalle liittyvä tunne vieraantumista tulee esiin jo yhteisen kirjan kirjoittamisen vaiheissa ja sen keskeytymiseen liittyvänä asiana. Olin jo aikaisemmin päätynyt kirjoittamaan äidin ja tyttären viimeisestä yhteisestä päivästä ennen ensimmäistä eroa, Aljan lähtöä kouluun, sisäoppilaitokseen, määriin mutta myös etsinyt tapaa ja kieltä kirjoittaa arjan lapsuuden hetkistä tapahtumista, jotka kiertivät Irina Sisarin kuoleman ympärille. Surusta, jonka tulkitsin sekä yhdistävän että erottavan äidin tyttären. Asiana, joka heidän suhteessaan, sikäli kuin se on kielellinen ja näyttäytyy erilaisena kielen ilmaisun kommunikaation, kielen ja ilmaisun ja kommunikaation katkoksina. Tätä olin tarkastellut myös aikaisemmin Svetaivan oman tätä kysymystä Irinan tuo yttäre, toisen tyttären menetyksestä olin aikaisemmin tarkastellut myös sitä aivan oman runouden osalta, kun opiskelin täällä yleistä kirjallisuustiedettä yli 20 vuotta sitten. Ja ne kaiut ehkä jollakin tavalla edelleen sitten oli, oli, ovat läsnä tuolla, tuolla romaanissa. Mutta tavallaan kaikki ää, ähm, tämän teoksen oma sisäinen takkoksellisuus ja epäjatkuvuus perustuu tähän murtumaan ja tämän murtuman sellaiseen kahdentumiseen näiden henkilöideni kokemusmaailmassa. Romaanin kannattelevana motiivina on naisen kokemus oman lapsen menettämisestä. Ja tosiaan kahdettuneena. Sekä Aija että Marina menettävät oman lapsensa, vaikkakin erilaisissa olosuhteissa ja eri aikoina. Pyrin kuvaamaan sitä, kuinka tällainen kokemus ja sen käsitteleminen vaikuttavat heidän väliseensä rakkauteen. Vältelen kuitenkin suoria ja osoittelevia syy- ja seuraussuhteita ja solmia. Syy- ja seuraussuhteiden solmia ja etsien tiedostamattomampia affekteja kielen, mielen ja kehollisuuden reuna- ja raja-alueilta, sieltä missä kieli ja ehkä myös rakkaus loppuu. Kirjoittamisprosessin myötä nämä motiivit alkavat kulminoitua aihelmaan kesken jääneestä kirjasta ja lopulta myös silvotusta kirjasta, hälytetystä muistiin. Romaanissa, kuten kirjojen perusteella myös heidän todellisessa elämässään, kirjaa oli todellakin kirjoitettu päivittäisenä kirjoitusharjoituksina läpi Zenorin kylässä Tsekoslovakiassa vietetyn kesän ja näiden tekoja äiti ohjasi ja hän muokkasi tekstejä, tyttären tekstejä. Marina kohdistaa tyttärensä kirjassa suuret odotukset. Alia on onnen ihmelapsi, josta on tultava venäläisen proosan suuri naiskertoja. Tähän suuruuteen hän kouluttaa kymmenvuotiaista tyttöä samoin kuin hänen oma äitinsä oli kouluttanut hän, hänestä suurta pianistia. Vuodelle suuntautuvan yhteisen retken aikana äidin ja tyttären välille syntyy konflikti. Äiti korjaa ja samalla pahaa tarkoittamatta kivaa tytön tekstiä, sen ilmaisuja heidän vieraansa nuoren Rogeritsin edessä. Miehen ihastunut äiti ei huomaa edes ja käyttäytymistään tytärtään kohtaan. Tyttären silmissä äiti pettää koko heidän siihen asti suhteensa, suhteen kaikki ehdot ja salaisuudet. Yhdessä vaiti jaetun sanomattoman suun ja syyllisyyden Irinan kuolemasta. Välikohtauksen jälkeen tyttö katoaa. Myöhemmin käy ilmi, että hän on äidilleen lähes kostoksi silponut ja hävittänyt tuon kartreiden aikana omat muistiviikkonsa, oman osuutensa kirjoista äidin tärkeimmän aatteen. Tytöllä äidin ele ja teko pysyvät anteeksi antamattomina pitkän aikaa, mutta syvin tuska ja suru myös käsittelemättöminä, koteloituina ja mykistettävinä. Ankaralle arjalle äidin rakkauden rajat, ja riittämättömyys ja narsismi näyttäytyvät ensi kerran tällä hetkellä. Mutta se, mistä Arja ja Marina eivät oman tulkintani mukaan kumpikaan kykene Moskovan kirjassaan kirjoittamaan, on Irinan kuolema side ja sen katkeaminen liittyvät kaikki tähän jaettuun sanomattomaan suruun ja kyvyttömyyteen jakaa sitä sanoin tuossa elämänvaiheessa pitkään aikaan myös myöhemmin. Näin siis romaani fiktion keinoin rakentaa tulkintaa henkilöiden, henkilöiden elämästä. Ja tulkinnasta tosiaan ja kuvitelmasta on siis kyse. Tällaista hävitystä, muistikirjojen tuhoamista elämäkerrat eivät tosiaankaan tunne. Mutta itse kuljetan siis kertomusta historiallisten yksityiskohtien tai tutkittujen historiallisten yksityiskohtien ääneltä kohti tätä täysin kuvitteellista ja sellaisena hyvin affektiivista tapahtumaa ja sen seurauksia. Ja tämä tosiaan on ehkä selvin esimerkki siitä, millä tavoin elämäkerralliset aiheumat ja faktat taittuvat kuin matka prismassa fiktioksi, kuvitelmaksi ja oman itsenäisen muodon omaavaksi kertomukseksi. Nimittäin Tämän episodin lisäksi Adel keskenjäänyt kirja on teoksessa myös toisessa, ehkäpä vielä suuremmassa roolissa, omana fiktionaan. On kyse Aljan omasta kirjasta, joka teoksessani annan hänen kirjoittaa äidinsä kuoleman jälkeen, anteeksi antamisen jälkeen. Mutta myös vasta siinä vaiheessa, kun hän on, itse, hän on menettänyt itse oman lapsen, kokenut väkivaltaisen keskenmenon, tullut murretuksi ja silvotuksi sekä henkisesti, ruumiillisesti, sukupuolisesti että kielletään ja minuudeltaan. Vasta sitten Annan hänen löytää oman menetetyn lapsen äänensä, lapsen runouden hetkelliset kereätkin muistut. Vasta aikuisesta aljasta ääriolosuhteissa, kivun ja uupumuksen keskellä, esiin nousevan lapsen äänen kautta, muuten puhumattomaksi jäävä Irina sisaren kuolema voi tulla kerrotuksi. Tämän niin sanotun Arjan kirjan kirjoittamisen koin omaksi kirjailijan velvollisuudekseni siinä vaiheessa, kun olin Arjan myöheisempi, kirjeiden, juuri Pasternakille osoitettujen kirjeiden äärellä, tullut kuin kutsutuksi hänen tarinansa aukkojen ja solmukohtien ja kysymysmerkkien äärelle. Minun oli kirjoitettava Aalian kesken jäänyt kirja, annettava hänelle mahdollisuus kirjoittaa oma romaaninsa, annettava hänelle hänen oma äidin varjon ja äänensä. Tätä kirjaa, kirjaa kirjan sisällä nimitän hengityslauluksi. Kirja koostuu lyhyistä proosarunomaisista osin säkeellisiksi purkautuvista lapsuuden fragmenteista, jotka pyrkivät tavoittelemaan Marinan kuvaamaa sielun totuutta vallankumouksesta ja heidän elämästään sen jälkeisessä Moskovassa. Toisaalta se on äitinsä taitavan jäljittelijän ja lyyrisestä, taitavan jäljittelijän lyyrinen proosamonologi, jossa tytär lunastaa oikeuden omaan kieleensä. Mutta tekstissä on ennen muuta kyse lapsen totuudesta, niin hetkessä kuin kuvitelmissaankin elämän lapsen omista subjektiivisista, mutta voimakkaasti ja läheltä eletyistä hetkistä, lapsen historiasta. Samalla kertomuksessa korostuu alian kieleen, oman kielen syntymiseen ruumiillisessa, toisaalta vapaassa ja kannustavassa, mutta myös alistavassa ja jähmettävässä suhteessa, alistuvassa ja jähmettäytyvässä näissä suhteessa äitiin. Taalian kirja, "Hengityslaulu", jonka nimi tulee äidin tavasta opettaa lapselleen vokaaleja sylissään, alkaa varhaislapsuuden ensimmäisistä muistikuvista, joissa olen hakenut jonkinlaista kielen, rytmin ja ruumillisuuden jäsentämää kokemusta ennen varsinaista kieltä, eli sitä, jota Julia Kristävä kutsuu psykoanalyysin värittämässä kieliteoriassaan semioottiseksi vaiheeksi, eli sitä, kun lapsi on vielä yhtä äidinsä kanssa, eikä hänellä ole käsitystä omasta itsestään menemättä Kristevaan sen pidemmälle <laughs> tässä, tässä yhteydessä, tässä paikassa, niin että mä enemmänkin luen yhden katkelman näistä hyvin varhaisista muistikuvista, jotka kuitenkin ovat ikään kuin aikuisen aljan, aljan konstruktioita, kielellisiä konstruktioita tilasta, jossa ei ehkä kuitenkaan ole, siinä kokemuksessa vielä ei ole kieltä kovinkaan paljon. Hiekka imee öisen sumun ja kovettuu kuin tärkki, ja yö ja päivä erottuvat toisistaan. He saavat kasvot, käsivarret, puskettuneet jäsenet, jotka ottavat kiinni. Pitsihelmat, jotka kääritään ylös, kun vedenraja kohoaa. Varpaiden välit kortteita ja mustaa hiekkaa täynnä. Talosta rantaan ja takaisin. Aina jonkun syli, kenen tömisevät jalat, kenelle kuuluu tämä laulava ääni, nopea laukka halki terävien kivien. Vesi nousee ja maito, kahvi on valmista ja tsaikkaa voileiviäkin kohta. On aika, mutta onko Rassia, rassia, sitä pitää panna tulemaan. Se vie monta päivää ja haisee, niin ihanalta se haisee. Hölkyn kölkyn vasten parhakasta vatsaa, öljyn hajuista ja leivän tuoksuisia pulleita rintoja, joista ei tule maitoa vaikka kuinka imee, Tulee Tulee silti kylläistä, suu täynnä kun sen avaa, sylejä joihin nukahtaa, mutta nimiä ei vielä kellään. Vain puheiden rytmit, tuolla matala ja leppeä, tuolla karheaa ja kiivasta, suurien lintujen puhetta. Oletteko valvoneet koko yön? kunnes aurinko nousi ja kivet vaihtoivat väriä. Emmekä silti huomanneet, että on uusi päivä ja aika kului. Arvuuksia, ottakaa tästä. Voi sinua aina meistä huolehtimassa. Rutulaumasta, ihana lauma minun perheeni. Sinun vuoksesi tulemme ja meren. Ne ovat sama asia. Voi teitä, rakkaat lapset. Kohta itken taas. Ja tässä toinen meren, satama, kuolema, vuori. ei murehdita nyt. Täällä ei surut asusta. Ei, täällä juodaan nettaria ja syödään valkoista leipää. Ota tästä. Sinun pitää saada tarpeeksi nestettä. Voisin juoda koko meren. Koko meren minä tarvitsen nyt. Tämän tyttösen syön. Tämän tyttösen juon suihini. Hyvällä tuulella tänään. Mitä tähtäseni najani, Kauheasti jo jokertaa ja painaa kuin hevonen. Hippopotamus. Minä otan hänet, jolle sinä jaksat. Miksen jaksaisi? Kerran sitä on kesä, lämpöiset yöt ja tällaiset aamut. Aamut ovat täällä parhaita. Ja valkoinen leipä, turkkilaisten kahvi, porot jäävät hampaiden väliin, mutta eihän sitä pidäkään lyödä pohjaan asti. Ei kaikkea pidä. Katsokaa nyt tuota riemua. En ole nähnyt toista lasta, joka olisi niin onnellinen siitä, että on herännyt tähän maailmaan. Kumpa pystyisi samaan. Niin onnellinen, että voisi ratketa. Pelkkää rakastavaa iloa. Ettei maailma tuota onnea ottaisi pois. Miten pontevat pikkujalat. Kohta hän jo juoksee, minun soturi. Katsokaa noita silmiä, kuin vanhalla miehellä. Runoilijan katse, vaikka ei osaa vielä sanakaan. Ei oota, ei aata. Kun hän syntyi, onni yhtä suunnaton kuin meri, yhtä lailla kaikkialla, sisällä ja ulkona. Minä ajattelin, hän on ollut täällä ennenkin, pistää merkille kaiken, kuin lukisi kirjoitusta, tarkkaisi vierasta kieltä, jota on osannut joskus, tyynesti, kaiken hyväksyen. Näin on ollut, tämä on hyvä, kaikki on hyvää. Olen nähnyt tämän kaiken jo ennen. Isästä ei ainakaan voi erehtyä. Älä vitsi pilvellä. Olisiko siitä naisesta ollut siittäjäksi? Nainen vai koni, vauhko elikko, se tiedettiin. Minusta hänessä on teidän äitinen näköä kaikkein eniten. Anarkisti anarkistikuningatar, kenen kädet? Katsokaa, kenellä on tuollaiset kädet. Nuo silmät eivät kätke mitään. Katson nyt, koko taivas mahtuu noihin silmiin. Koko maailman onni ja silmät kuin laivat, tähdet, planeetat. Puhetta sinne asti, mistä alkaa mustan vuoren varjo, juoksukiekka. Sinne ei mennä. Ollaan tässä, kahinassa, huminassa, turkoasin ulapan kyljessä, joka on ollut maailman alusta asti ja joka erottaa meidät vedestä ja hiekasta ja pimeästä. tällaista itseksi tulemisen <clears throat> prosessia, mutta myös kielellistä ambivalenssia ja monikerroksuutta, jolla Kristeva kuvaa teorioissaan. olen halunnut ikään kuin sanottaa hengityslaulun varhaisimmissa katkelmissa, vaikin korostan sitä, että Alien semioottisen vaiheen taittuessa symboliseen ja kieliseen läsnä ei ollut vain isä, kuten näissä teorioissa yleensä mainittuna, ja äiti vaan laulas ylejä ja kieliä, puhujien legio, mutta samalla jonkinlainen kielellinen jatkumo, turvapaikka, johon kalja sukeltaa uimaan, johon hän ikään kuin syntyy. Kirjan kontekstissa nämä ajan muistikuvat ovat eräänlaisia kielen ja kerronnan kannalta mahdottomia muistikuvia, tietysti jälkikäteisiä, tekstin kirjailijan aikuisen alian taiteellisesti rekonstruoimia. Nämä katkelmat kuitenkin paljastavat, mistä itselleni romaanin kirjoittamisessa oli ensisijassa kyse. Ei historiallisen tarinan rekonstruktiosta, vaan löytöretkeistä henkilöiden kielelliseen olemiseen, kielellisiin kerroksiin, kielen ja minuuden syntymiseen ja sen jatkuvaan liikkeessä oloon elämän eri vaiheissa ja kytkeytymisessä. Hengityslaulu ei kuitenkaan ehdota mitään sovitusta tai alkuperäistä eheyttä ja yhteyttä kirjan muun epäjatkuvuuden vastapainoksi, vaan pirstaleisuus korostuu myös sen muodossa. Tätä korostaa myös se, mihin hengityslaulu loppuu, lapsuuden loppuun, kielen loppuun, runouden loppuun. Vaikka loppu kiertyykin kirjassa rakenteellisesti spiraalimaisesti itsensä sisään alun ollessa loppu. Se, mihin kirja Alian kirja päättyisi, oli itselleni aivan selvää alusta asti. Alian kirjan muotoa määrittää Boris Pasternakin romaanissaan Juversin lapsuus esittämä ajatus siitä, että lapsuuden loppuessa lapsen luontaisesta runoudesta tulee proosaa. Myös Alian ääni katkeaa lapsuuden loppuessa, äidin rakkauden loppuessa, runon muuttuessa proosaksi. Tästä syntyy Alian kolmas kirja, tämä koko romaani. Proosan muotoinen kertomus. Suhde elämän ja fiktion välillä on romaanissani siis monikerroksinen, ja monissa prismoissa taittuva. Marinan tunnetun runoilijan elämä tulee kerrotuksi monine laskoksineen. Ja moneen laskokseen ja haaraan kasautuvan ja katkeilevan sommitelman muodossa. Marinasta kertovan kertomuksen kirjastoni voi ajatella kokonaisuudessaan Taljan kertomana. Tyttären kertomuksena äidistään tämän itsensä kesken jääneen elämän, kesuuran ja repeämän äärellä. Sillä siihen vääjäämättömään historian sanelemaan, mutta sille arvoitukseksi todistajien puutteessa arvoitukseksi ja mykäksi jäämään loppuun koko romaani. Päättyy, sen täytyy päättyä. Jalabuvan talossa, Kamajoen varrella, sodan ja maailman mielipuolisuus jähmettävät ja mykistävät runoilijan, saapaavat hengityksen ja kielen, kertomuksen ja historian niin, ettei hän enää näe toista vaihtoehtoa, vaan ottaa hengen itseltään. Mutta tämän päätöksen äärellä Aljan kirja sen sijaan on kädenojennus äidille. Yritys kutoa me, kuroa menetys ja poissaolo sanoi, Yritys rakastaa ja antaa anteeksi muodostaa yhteys ja side kielen muodossa mahdottoman ylitse. Vielä kysymys, kun mulla aikaa monta minuuttia. Eli kuten varmastikin on käynyt ilmi, romaanikirjailijana aloitan henkilöstä, en juonesta, väitteestä, muodosta tai muusta sellaisesta. Seuraa sitä, mitä henkilöt tuovat kertomukseen, miten puhuvat, mitä heistä paljastuu, millaiseen maisemaan ja kohtaamisiin he vievät. He osoittavat myös sen, mitä on kysyttävä, mitä maailmasta tutkittava, paljastettava, opittava. Ja millainen, kertomuksen, millainen kertomuksesta on tultava, missä sen juoni kulkee, jos on kulkeakseen. Ja näin kävi myös tässä, tässä tapauksessa. Alia ja Marina antoivat minulle askel askeleelta luvan kirjoittaa ää, sellainen kertomus kuin se heidän kauttaan kysymys kysymykseltä ja sana sanalta avautui ja paljastui. Tämän kaiken löytääkseen on mentävä henkilön luihin ja ytimiin, sinne mistä intohimo, elämän, elämänhalu ja liike, kaikki saavat alkunsa. Mutta on myös usein seurusteltava heidän kanssaan useita vuosia, hyvinä ja huonoina päivinä, vaikka joutuisi moneen kertaan torjutuksi ja hakkaisi päätään seinään ja tuntuisi, että mitään ei tapahdu. Henkilö ei paljasta itsestään mitään, kätkee kaikki sanansa. Sellaisinakaan päivinä sellainen kärsimättömyyden hetkinä ei romaanihenkilön sisäistä maailmaa voi alistaa juonenkäänteille, yksisuuntaiselle intohimolle, yksinkertaistavalle tai eheyttävälle kertomukselle, vaan on kuunneltava tämän henkilön olemista kaikissa sen aspekteissa, kuten Milan Kundera muun muassa opettaa, myös ennalta tuntemattomissa. Romaanin kyseessä ollessa henkilön tajunta ja kokemus ovat polttopiste, jonka kautta tekstin maailma liikahtaa, jonka kautta se avautuu, tulee laitetuksi liikkeelle, merkityksellistää sen, niin tekee sen ikään kuin eletyksi ja koetuksi, todistetuksi, tekee elämästä, ajanvirrasta kertomuksen. Ajattelen, että kieli ja kirjoitus ja lopulta myös kokonainen romaani voi syntyä tästä tutustumisprosessista, joka on jonkinlaista sinnikästä ja järkähtämätöntä ystävyyttä, rakkauttakin, likeisyyttä. Tämä suhde alkaa synnyttää tietynlaista kieltä, tietynlaista kerrontaa ja avaa aivan tietynlaisen maailman, jossa minulla on tiettyjä velvollisuuksia henkilöhahmojani ja heidän kokemustaan kohtaan, olivat he sitten historiallisia, eroneläneitä tai täysin selitteellisiä. Lopulta tämä kaikki on veistettävä jonkinlaiseksi merkitseväksi kertomukseksi, jos se on näistä elementeistä syntyväksi. Mutta vain tällä tavoin osaan itse perustella oman romaanini etiikan, sen oman poetiikan kautta. Kiitos. kysyä kuitenkin, nyt, mä, nyt alan omaa esitystäni tässä pitämään, että äh, minkälainen... Tätä vastaan vielä. Niin, että kun sä kirjoitit kuitenkin noin niin kuin moniäänisen ja kerroksellisen ja tietoteoksen, niin minkälainen, onko sulle jäänyt siitä jonkinlainen niin kuin jälki tai jonkinlainen niin kuin juttu, jota sä nyt voit käyttää? Tai varmaan monenlaisia jälkiä jäänyt, mutta osaatko sä sanoa selkeästi olisi jäänyt jo, joku sellainen niin kuin vaikutus tai jälki, jota sä nyt voit käyttää kirjoittamisessa hyödyksi, jonka sä oot just saanut tavallaan äh, kulkemaan tämän matkan Svetajevan ja hänen tyttärensä kanssa. Luulen, että tämmöisen asian voi nähdä vasta ehkä vähän myöhemmin. Äh, mä luulen, että tällä hetkellä mulla on ollut varmaan mulla on ollut vuosi, jolloin mä oon toki joutunut aika paljon puntaroimaan ja prosessoimaan yhdessä lukijoiden kanssa sitä, että mitä siellä kirjassa on, mitä on tullut kirjoitettua, mitä on tullut sanottua, miten sen voi lukea, mikä sen merkitys on, miten, se, miten ihmiset kokevat sen. Ja, ja itse on ikään kuin heitä kannatellut mukanaan vähän pidempään kuin oli, oli ajatellut, <laughs> ajatellutkaan. Ja, ja sen kautta tietysti koettanut ymmärtää, että mitä, mitä on siellä työstänyt ja mitä on, on tehnyt. Öm, ja, ja mä luulen, että sitten on niin kuin kirja, omassa kirjallisuudessaan sellainen vaihe, että haluaa tavallaan niin kuin lähteä vähän uutta kautta taas katsomaan, että mistä, kenen kanssa se kieli, kieli löytyy ja, ja mitkä on ne ehdot ja periaatteet. Mutta ehkä se tavallaan tietynlainen vapaus siinä ja luottamus siihen, että, että kun lähtee jonkun henkilön matkaan, niin se kyllä niin kuin näyttää ja vie. Et ehkä tässä se on ollut paineisempaa ja puristavampaa ja, ja epävarmuuden täyttämää, sitähän se työ aina on, mutta, mutta, mutta jollain tavalla on ehkä ehkä suhtautuu pikkasen kevyemmin nyt siihen, että, että, että, että mihin tahansa se henkilöhahmo vie, niin sieltä syntyy ja tulee jotain. Ja, ja seuraava romaani syntyy siitä. Mä en voi oikeastaan sitä niin suunnitella tätä. Se on ehkä semmoinen iso oppi, <laughs> josta koita pitää juuri nyt kiinni ja löytää uusia asioita. Okei, okay, kiitoksia. Niin se varmaan on, että täytyy pitää vähän vielä välimatkaa, jotta tulee tavallaan siinä. Niin. Mikä se on. Ja totta kai sekin varmaan sitten vielä muuttuu. Kiitoksia. Joo, ehkä jää Joo. hyvää iltapäivää tai alkuiltaa munkin puolesta. Ja tota, Riikka Pela, kun tuossa aloitti, niin vertasi jotenkin tätä hämärän hyssykkää ja jotenkin semmoista. Ja, ja tota, nyt kun mä liikun kanssa tässä elämäkerrallisessa fiktiossa, niin on semmoinen tunne, että se on juuri vähän sellaisessa niin kuin hämärän hyssykässä liikkuisi erilaisilla rajoilla. Se ei ole ollenkaan niin kuin selvää, vaikka itsekin on tätä aluetta tullut jos nyt näin voi sanoa, niin 25-30 äh, vuotta. Joo. Joo. Mulla on muutama semmoinen, tota, dia ei mitään diashouta. Hetkinen, mistä sitä, olisiko se toi? Joo. Vaan noita nimiä, mitä mä tässä... Tunnettu semmoinen oma elämäkerta tutkija, ranskalainen Philippe Lejeune, on luonut tuollaisen käsitteen kuin oma elämäkerrallinen tila, espas autobiografik. Tämän käsitteen, tämmöisen metodisen käsitteen tai työkalun avulla on tarkoitus päästä avaamaan oma elämäkerrallista lukuprosessia. Päästä oikeastaan tarkastelemaan sitä, että miten oma elämäkerrallisen tekstin merkitys muoto. Miten se syntyy? miten se muotoutuu tekstin ja lukijan välisessä vuorovaikutusprosessissa heidän keskinäisessä suhteessa. Kuten tiedetään, niin omaelämäkerrallisen, elämäkerralliselle lukemiselle on erityistä horjunta tai lukijan horjunta niin kuin faktan ja fiktion välillä. Tositapahtumien ja setitteellisyyden välillä. Tätä horjuntaa pyritään modernissa omaelämäkerrassa ehkäisemään ja minimoimaan tietyillä konventioilla, kuten esimerkiksi käyttämällä tämmöistä omaelämäkerrallista sopimuskonventiota ilmoittamalla, että mä kirjoitan tässä omaa elämäkertaa, se on subjektiivinen totuus tietyin ehdoin. Eli moderni omaelämäkirja tavallaan sopimus ilmaisee, että, että vähintäänkin kirjoitetaan totuuden hengessä. No vaikka kuinka kirjoittaja vakuuttaisi kirjoittavansa totuuden hengessä, niin tämä ei poista sitä hor, lukijan horjuntaa siellä niin kuin faktan ja fiktion välissä. Eli sopimus ja totuuden henki ei, ei poista sitä elämäkerrallisen tilan luomaa horjuntaa. Oma elämäkerran kirjoittaja väittää esimerkiksi seuraavassa romaanissa kirjoittavansa fiktiota, mutta lukija alkaa etsiä yhtäläisyyksiä ja vastaavuuksia. Tai päinvastoin. Tekijä väittää kirjoittamansa oma elämäkertaa, lukija alkaa etsiä virheitä, erheitä, poikkeamia, valheita, vääristymiä. Tämä on tämä oma elämäkerrainen tila, jossa lukija liittyy. No nykyään tutkijat tai nykyään tekijät ja kustantajat itsekin luo tätä horjuutta. Eli oma elämäkerrallinen tila on tavallaan semmoinen niin kuin oma elämäkerrallisen sopimuksen epäsuora muoto, jota tekijät ja kustantajat nykyisin käyttää myös eri syistä. Avatakseen tavallaan teokseensa lisää semmoista emotionaalista tarttumapintaa, luodakseen tuotantoonsa merkitystä ja koherenssia, tai saadakseen lukion. No oma sopimus yrittää rajata siis lukijan tämmöistä liikkumavapautta, mutta turhaa. Romaanisopimus antaa puolestaan jo lukijalle lähtökohtaisesti mahdollisimman suuren liikkumatilan. Eiks niin? Kirjoittaessaan romaania tekijä pyrkii ohjaamaan lukijansa niiden asioiden luo, jotka tekijä tekstissä pitää tulkita ja merkityksellistää. Kuten, tota, niin, kuten Jyrki Vainonen öö, sanallistaa tätä kaikkeen lukemiseen liittyvää vuorovaikutuksellista merkityksenantoprosessia hienossa esseessään muuten kirjoittajan ja lukijan kävelyt. Mutta teksti tämä lopullinen viesti, sen tunne ja kokemuspohjainen merkitys, syy olla maailmassa, syntyy vasta tekijän ja lukijan kohdatessa. Paikassa, jota kumpikaan heistä ei omista eikä yksinvaltaisesti hallitse. Tässä ollaan fiktion avaamassa ylellisessä tilassa, parhaimmillaan äänien ja diskurssien moni- tai moniäänisyydessä, polyfoniassa, jossa voi kuulla myös tekijän ääniä sisäisellä korvillani tietenkin. Ja kun romaani avataan omaelämäkerralliseen tilaan, siihen saadaan lisättyä tekijän omaelämäkerrallinen tai muodikkaammin sanottuna autofiktiivinen ulottuvuus. Lisääntyykö tällöin lukijan liikkumavapaus vai väheneekö se? Periaatteessa on kuitenkin niin, että mitä avoimempi ja moniselitteisempi tai hamarampi, jos niin halutaan, se lajisopimus on, sitä suurempi on lukijan vapaus kuvitella, liikkua siellä teoksessa, rakentaa merkityksiä vapaammin. Entä elämäkerrallinen teksti? millainen on elämäkerrallinen tila, siis toisesta ihmisestä kirjoitettu teksti, minkälaista merkityksen rakentumisen tilaa se avaa. Mä tarkastelen tässä esityksessä nyt muutamaa täysin subjektiiviselta pohjalta, sanon suoraan, muutamaa tämmöistä elämäkerrallisen kirjallisuuden alueelle kuuluvaa nykyteosta tämän elämäkerrallisen tilan käsitteen kautta. Mä esitän semmoisen provokatiivisen väitteen, että juuri elämäkerrallinen fiktio, kaikki ne lukuisine nykymuotoineen, otetaan nyt esimerkiksi vaikka juuri Riikka Pelon jokapäiväinen elämä, niin elämäkerrallinen fiktio pitää hengissä inhimilliseen elämänkulkuun elintärkeästi kuuluvaa tulevaisuuden horisonttia. Tulevaisuuden horisontti siis se sisältyy dialogiseen esitystapaan, lukijan sanan kuuntelemiseen, kuvittelemiseen sanalla sanalla joka vanhassa Euroopassa kuului olennaisesti elämäkertaan lajina, siis bios, vita laji. Siihen kuuluu lähtökohtaisesti antiikin ja keskiajan elämäkerta ei pyri kuvaamaan todellisuutta sellaisena proosallisesti, vaan siihen kuuluu ihmeellinen tulevaisuus. Fiktio ja fakta tiedotaan yhteen. Mutta modernissa, tällaisessa referentiaalisessa, historiallisessa elämäkerrassa tämä tulevaisuus horisontti, kuvitteellisuus, dialogisuus, kaikki ne mahdollisena ihmeineen jää tositapahtumallisuuden alle. Ikävimmillään moderni historiallinen elämäkerta kuvaa menneisyyden yhteiskuntaa vailla minkäänlaista tulevaisuuden Näin minkäänlaista uudenlaista kuvaa yhteiskunnasta ei voi syntyä. Esimerkiksi just tämä Riikka Pelon teos Jokapäiväinen elämämme on kirjoitettu elämäkerralliseen malliin, mutta väljien ja tällaisten dialogisten asetustensa ansiosta, siis esimerkiksi niin, että elämäkerrallista tilaa lavennetaan romaanin suuntaan, niin se onnistuu avaamaan historiallista elämää, Marina Svetajevan elämää ja Neuvostoliiton yhteiskuntaa tavalla, johon referentiaaliseen sopimukseen lukkiutuneet elämäkerralliset esitysmuodot ei kykene. Montaasirakenne, kahden tarinan rinnastaminen mahdollistaa luonnollisesti jo yksinään kohtuullisen vapaan merkitystilan luomisen. Lisäksi erilaisin näin, näin moniin erilaisin fiktiivisin keinoin, jota Riikka tuossa äsken esittelikin, niin hän onnistuu luomaan semmoisen elämäkerrallisen maiseman, jossa lukija voi käyskennellä vapaasti. Hänen tekstillään on kyky kuunnella toisen ääniä ja toisenlaisia ääniä, toisia ääniä ja sitä kautta päästä toisen ihmisen mieleen. Tällainen teksti on emotionaalisesti ravitseva ja ruokkiva teksti, joka avaa lukijalle kuvittelemisen horisontin ja tulevaisuuden horisontin. Se täyttää siis fiktiivisen tekstin ehdot. Jos ajatellaan nyt vaikka, miten miten Nobelkirjailija Orhan Pamuk määrittelee fiktion. Luon uutta todellisuutta siitä todellisuudesta, jonka me tunnemme. Eikö niin? Se on fiktion pääte. Kuvitella, luoda uusia todellisuuksia uudenlaisia kuvia yhteiskunnasta ja todellisuudesta, jossa me vois elää, jos näin olisi. Ai niin, sitten. esimerkin Mirka Lappalaisen, historioitsija Mirka Lappalaisen tuoreen teoksen Pohjolan leijona Kustaa toisen, Kustaa toinen Adolf ja Suomi 1611-1632. Teos on mitä mainioin historia, eikä millään tavalla alla sanomaan, että, että tämä oli huonompi kuin joku toinen teos. Se on eri lajityyppinen, mutta se vertautuu totta kai tai sillä on nyt oma paikka tässä esitelmässä. Se on mitä mainion historiaa, jossa käytetään tyylipuhtaasti ja kurinalaisesti ja metodisesti historiantutkimuksessa tällä hetkellä vallitsevaa semmoista niin kuin elämäkerrallista metodia. Se on nyt muotia historiantutkimuksessa. Ja tarkoituksenahan on semmoisella metodilla nimenomaan hakea päähenkilöön ja siihen kuvattuun todellisuuteen tai kuvattuun menneisyyteen sellaista tietynlaista muhevuutta ja elämyyttä. Mutta että ei kuitenkaan sorruta luomaan tämmöistä ehyttä kertomusta, ei sorruta tietenkään myöskään kuvittelemaan, muutoin kuin potentiaalisessa ja arvelevassa ehkä muodossa tässä fiktion ovi pidetään suljettuna tässä teoksessa ja kertomuskin on aika niukka. Kertovista episodeista muodostettu kokonaisuus, joka on otettava vastaan aika lailla sellaisenaan historiallisena läksynä, joka on vaan otettava vastaan, joka on ymmärrettävä. Minun ei siis lukijana odoteta astuvan noiden mirkalappalaisten kuvaamien historiallisten episodien väliin rakentamaan mitään merkityksiä. Se on olennainen ero, jos me verrataan vaikka Riikka Pelon kirjaa ja mirkalappalaisen kirjaa. Toises, toinen, toinen kirja ehdottaa, kirjoittaa episodeja tai erilaisia lukuja ja pätkiä, ja jokaiseen väliin mua pyydetään astumaan ja rakentamaan merkityksiä. Toinen toinen kirja, Virtalappalaisen, koska se on historiatiedettä, historiakirjoitusta, niin, niin, laji, niin lähtökohtaisesti se estää mua menemästä rakentamaan lisää merkityksiä. Mä voin totta kai kysyä kysymyksiä, mutta mä en voi lähteä sepittämään ja luomaan, täydentämään lappalaisen kertomusta. No, lappalainen tai historioitsija itse esiintyy tässä teoksensa sivuilla asiallisesti ja niukasti ja historian tutkijalle sopivissa asennoissa. Kuvaamassa, selostamassa, kertomassa, pohtimassa, argumentoimassa. No, hänkin tulee esille itse asiassa tämän teoksensa loppuvaiheilla tämmöisenä elävänä ja kokonaisena ihmisenä. Ensin mustavalkoisessa valokuvassa, jossa hän seisoo historiallisessa paikassa äh, Kustaa toisen Adolfin äh, aikaisessa hopeakaivoksessa. Hän katsoo sitä kaivosta ja seisoo siis selin meihin lukijoihin päin. Hän, hän, hän katselee lähteeseensä päin. Ja sitten aivan teoksen lopussa hän esiintyy aistivana ja tuntevana ihmisenä siinä samaisessa historiallisessa paikassa. Mä siteeraan hetken hienoa kohtaa tästä lappalaisen teoksesta. Se on ihan viimeiset, tai ihan, ihan loppu, loppulauseen. Neljäsataa vuotta myöhemmin Kudinkaan hopeakaivos on hiljainen. Tieltä kuuluu moottoripyörän ääni ja kun se kaikkoaa, vain hyttyset inisevät. Vettä valuu kallioilta kaivoksen pohjalle. Kivi tuntuu kylmältä kämmentä vasten. Tähän päättyy virkalappalaisen Pohjolan leijona. Eli mitenkään erityisen intiimiä erityistuntemusta tämä mirkalappalaisen matka Kustaa toisen Adolfin kanssa ei ole ollut. Hän myöntää sen itsekin. Eli Pohjolan leijona jää etäiseksi, se vertautuu siihen kylmään kiveen. Ja itse asiassa tulee vaikutelma, että tämän lappalaisen teoksen mieli ei olekaan tässä Pohjolan leijonassa, vaan enemmänkin semmoisessa laajemmassa historiallisessa esimerkillisyydessä, jonka mä voisin nyt kiteyttää oman lukeneisuuteni pohjalta tällaiseen fraasiin, että järjestäytyneellä nykyyhteiskunnallamme on vankat juuret, kun Suomi valjastettiin osaksi suurvaltaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa jo 1600-luvulla. Tämä on tämän teoksen mieli. No, lappalaisen ruotsalainen kollega Ruotsin Akatemian entinen jäsen Peter Englund on ehkä rohjennut sitten mennä askeleen lähemmäksi tämmöistä dialogista tai kaunokirjallista tyyliä. Mustaa toisen Adolfin tyttären elämästä kirjoittamassaan elämäkerrassa kuningatar Kristi. Missä ero, jos me ajatellaan nyt Mirkalappalaisen teosta Riikka Peloa ja äh, Peter Englantia. Ei ehyessä kertomuksessa. Kaikki kirjoittaa tietynlaisia episodeja, epäjatkuvia katkelmia, kukin omassa lajissaan. Ei, mutta Englundilla, jos verrataan sitten lappalaiseen, niin ei hän kirjoita yhtään vapaammin käytä lähteitä. Hänellä on myöskin niin kuin lähdeteokset mainittu. Se ero on mun nähdäkseni kertomuksellisuuden laadussa ja kysymisen tavoissa lukijan ennakoinnissa. Siinä, jota mä kutsun dialogisuudeksi ja tavallaan sellaisessa sanassa, joka, joka ennakoi toisen sanan, joka siis suuntautuu tulevaisuuteen eikä katso pelkästään menneisyyteen. Kirjoittaessaan kuningatar Kristiinan elämästä Englundilla on katse yhtä hyvin tähän päivään, jota, jossa hän kirjoittaa, kuin sitten tulevaisuuteen, jota hän ei vielä tunne. Ja se erottaa mun nähdäkseni Englundin lappalaisen teoksesta. Se on, se on myöskin uskaltautumista mennä sinne faktan ja fiktion rajakohtiin etsimään ihmistä kopea naamion takaa. Mä luen nyt vielä sitaatin tästä kuningatar Kristiinasta. on Antero Rauno Ekholmin, anteeksi, Rauno Ekholmin suomennos. Ja tota, hieno teos. Peter Englund kirjoittaa. Mutta onko itsestään selvää, että tapahtumat, jotka muistamme parhaiten, ovat myös muokanneet meitä eniten. Vai tekevätkö vain muistin ominaispiirteet ja kertomuksen ah niin houkutteleva logiikka meille kerran taas tepposen? Huippukohdat kohoavat näkyviin, paljon unohtuu, yhtä ja toista siirretään sivuun tai karsitaan tai lajitellaan siten, että lopputulos lähestyy pitkään. Kaikki tarinat rakennetaan nimittäin takaperin, toteutuneista faktoista lähtien. Minkä vuoksi tapahtumat voivat perästäpäin saada aivan uuden merkityksen. Tai kuten Kristiina itse teki elämänsä loppuvaiheessa, muokkasi tapahtuneesta muitta mutkitta täysin uuden version, joka meidän silmissämme on kiilotettu elämänvalheen rajoille. Englund viittaa tässä kuningatar Kristiinan oma elämäkerta. Ja hän kysyy, Englund kysyy. Joten onko kertomus siis ilman muuta aina paras muoto, kun yritämme ymmärtää jotain ihmistä? Englund käyttää paljon dramaattisia tiivistyksiä ja hänen lauseensa rytmi, yksisanaisetkin, hyvin lyhyet lauseet luovat paljon teokseen tämmöistä dialogisuutta ja emotionaalista tarttumapintaa se on teksti, se on elämäkerta, se on historioitsijan kirjoittama elämäkerta, jonka vaiheissa elää ja jotka voi kokea. Vapaan elämäkerrallisuuden mieli, jos ajatellaan tätä Peter Englundin teosta nyt näin tiivist, tosi lyhyesti esitettynä, niin mun taas fraasi tästä, tästä teoksesta olisi tällainen, että Ruotsin ajattelemisen vapauden perinne on vankka. Jo 1600-luvulla kuningattarena oli miehenveroinen nainen, ristiriitainen, moderni hahmo, sivistynyt ja utelias, jolle ajattelemisen, kuvittelemisen ja toiminnan vapaus oli kaikki kaikissa. Se on ihan erilainen maisema kuin Mirkalappalaisen luoma maisema. Niin hieno teos kuin se on, niin Mirkalappalaisen teos. No otetaan vielä yksi. Sitten taas kirjailijan kirjoittama napakka sanataidetta lähestyvä e, elämäkerta teos. No äskettäin ihan muuta tarkoitusta varten luin uudestaan tämän Per Ulo Enqvistin, ruotsalaisen todella hienon modernistin kirjan Hamsun, joka on siis tämän Jan Truellin Hamsun elokuvan käsikirjoitusversio. Senkin kerronta rakentuu episodien, tämmöisten elämäkerrallisten episodien varaan pitkälle samaan tapaan kuin Lappalaisen ja Englundin kirjat ja tietyin ehdoin myöskin Riitta Pelon teksti. Enqvist on näiden historioitsijien tapaan, vaikka onkin kirjailija eikä ollenkaan historiantutkija, hyvin tarkka faktan ja fiktion rajasta. Hamsunin tapauksen tuntien se on ymmärrettävä. Hamsunin tapaus on tietenkin sitä, että miten on mahdollista, että niin hieno romaanikirjailija ja kirjailija kuin Hamsun oli, miten hän haivattu Natsi-Saksan pauloihin. Tämä on se kysymys, ja tämä on tietyllä tavalla se ymmärrys, joka pakottaa Englundin pitäytymään tiukasti lähteessään ja väistämään tätä asettumista Hamsunin nahkoihin tai ihon alle. Enqvist ei siis sepitä. Hän on tosi hyvä sepittäjä, mutta tässä teoksessa ei sepitä. Ei pohjaa esitystään luomalla kuvaa sankaristaan tai antisankaristaan sisältä käsin sen sijaan tässä esityksessä korostuu myöskin nämä kerronnalliset ja kuvalliset episodit ja niiden montaasi asioiden, tapahtumien rinnastaminen. Tiukka, tiukka lähde, lähde, lähdepohja, ei lipsumista fiktion puolelle, silti montaasi rakenne, eli tämmöinen modernistisen tekstin vä- väljyys. Ekvistin kertomuksellisuuden mieli mun ymmärryksen mukaan, se on juuri tämmöinen intiimi tuntemus. Ehdotus siitä, jonkinlainen tulkinta siitä, hänen tulkintansa siitä, miten hän on asiat ymmärtänyt kulkiessaan niin lähellä Hamsunia. Ja se on asettaa lähes täysin kuuroutunut Hamsun keskelle Norjan 1940-luvun ulko- ja sisäpolitiikkaa ja keskelle hyvin yksityistä perhepolitiikkaa. Tämä Hamsunin kuurous ei ole kauheasti noussut. Enkvist nostaa sen todella hienolla tavalla, ei alleviivaavasti, mutta että se on tavallaan semmoinen, mihin ainakin oma mieli johtuu luettua niin niitä episodeja, vallankin nyt toisella kerralla. Eli Enkvist käyttää hyväkseen runoilija vapautta ja lukija saa huolellisesti argumentoidun ja historiankirjoitusta lähenevän esityksen perusteella tehdä omat johtopäätöksensä. Miten on mahdollista, että Hamsu liittyi natsi Eli kuuluu No. Näin, Ka- karri, karrikoituna. Siellä on kaikenlaista, kaikenlaista muuta. No, eletyn elämän tieto se, joka meitä kirjallisuuden tutkijoita, kirjailijoita ja historian tutkijoita mun ymmärtääkseni yhdistää, koskee pohjimmiltaan ihmistä ja elämää kaikkien rajojen ja luokkien ja kategorioiden takana. Elämäkerässä on aina otettu vaikutteita kaunokirjallisuudesta ja fiktiiviseksi kutsuttavista lajeista, mutta 19, etenkin 1980-luvulta lähtien niin kutsutun kerronnallisen käänteen myötä ja elämäkertabuumin myötä kerronnallisuus ja fiktio on asettunut aivan toisella tavalla tähän meidän työn keskiöön ja pakottanut miettimään siellä ja täällä ja tuolla näitä rajoja. Mitä, mitä on niin kuin elämäkerta, mikä on kaunokirjallinen elämäkerta, mikä on historiallinen elämäkerta, miten kirjailija kirjoittaa toisen elämästä. Nämä on kysymyksiä, joita mietitään tosissaan, joihin ei tietenkään ole mitään lopullista vastausta vaan jokainen meistä asettaa nämä kysymykset aina omasta kulmastaan ja vastaa oman ymmärryksensä pohjalta. No, mä kuitenkin sanoisin näin, että modernia omaelämäkertaa etenkin Suomessa kahlitsee referentiaalisuus. Jääminen todistettavan ja yleisesti tiedetyn todellisuuden vangiksi toisin kuin näissä muinaisissa lajitovereissa, joihin lähtökohtaisesti kuuluu kuvitteleminen, tulevaisuus ja ihme. Aina kun, ollaan tulevaisu- aina kun avautuu tulevaisuuden horisontti, niin kuvitteleminen tulee mukaan. Tämä on Vahtinen ajatus, että jokainen tässä lausuttu sana ennakoi sitä sanaa, mitä mitä mä tässä ajattelen teidän, teille sanoa. Meillä ihmeellinen tulevaisuus, kuvitteellinen, on leikattu irti elämäkerrasta, elämäkerran kirjoittamisen pe- perinteestä, mutta sen on onneksi ottaneet haltuun nämä fiktiivisen elämäkerrallisuuden lajit. Elämäkerrallinen fiktio, fiktiivinen elämäkerta, oma elämäkerrallinen romaani, autofiktio ja näissä tätä elämään kuuluvan ihmeellisyyden ja tulevaisuuden alueita vielä vaan. Joo, kiitoksia. No niin, kiitoksia paljon kahdesta todella innostavasta esitelmästä. Ja jos vaikka mahdutte siihen istumaan, niin Joo. ei tarvitse seistä koko, koko aikaa. Niin, tota, voit, oikeastaan voit vaikka ajatella sillä lailla, että te voitte, jos teillä on jotain tämmöistä kommenttia, itse asiassa siinähän jo al- al- aloitettiinkin Päivi ehti kysyä, öö, mutta jos teillä on jotain niin toisten esityksistä, niin, niin voitaisiin aloittaa dialogia vähän näin ja sitten mm. mm. No, mun, mun, mä asetin tietysti, että varmaan niin kun, yksi on, että, että, että mä tein aika semmoisen niin la, laajalla, laajalla skaalalla, että tota, <laughs> mitä, mitä nyt kirjailija ajattelee. Joo, musta oli ainakin kauhean hienoa, niin kuin, tai itselleni niin kuin aivan, aivan tavallaan niin kuin toiseen suuntaan avaavaa kun tulla, tulla liitetyksi sitten niin kuin näihin jatkumoihin, jotka, jotka toit tuossa, tuossa äh, niin kuin esiin. en, en jotenkin, niin kuin, kun olen kirjoittanut tätä romaania, niin mä en niin kuin ajat, ole sille aktiivisesti ajatellut kirjoittaa niin, niin elämäkerrallista romaania, mutta en myöskään niin kuin ajatellut, että se tietyllä tavalla että toki että on niin ajatella, että miten tämä eroaa Zetaeva elämäkerroista, ja, ja, ja, mutta en ikään kuin lajina sitten erilaisista elämä, elämäkertaa kirjoittamisen genreistä sinänsä jotenkin ajattelen, että olen, olen halunnut niin kuin elämäkertojen alaviitteisiin ja aukkokohtiin mennä kir- kirjoittamaan ikään kuin fiktiota, ja se on ollut se, se jolla on perustellut sen niin kuin oman, oman suhteensa, ja sitten ehkä enemmän katsonut sitä, että miten tämä, tämä suhteutuu siis niin kuin kaunokirjallisuuden te, teoks, teoksiin, ja, ja, tai ehkä enemmän tiettyihin kaunokirjallisiin niin traditioihin, oli sitten ihan niin modernin kerronnan tiettyjä, tiettyjä ää, juttuja, tai sit, sitten, sitten omaa elämäkirjallista kirjallisuutta ja fiktiota on, on ajatellut tätä suhteessa vaikka Rakelin Henry Schäffbeckistä kertovaan teokseen tai, tai sitten Hamperin Teres-teokseen tai, tai erilaisiin ja, ja yrittävät miettiä, että mitkä ovat ne, niin millä tavalla, mä kerron eri tavalla kuin he ja mitkä on ne painopisteet ja jotenkin on ollut tietyllä tavalla on jollakin tavalla peilannut itseään näihin tiettyihin teoksiin, mutta sitten myöskin niin kuin, ikään kuin nähnyt sen oman että mitkä on ne, miksi minä voin kirjoittaa, minun pitää kirjoittaa juuri tällä tavalla, koska haluat tietää ja näitä kysymyksiä, mikä niin on niin valittava nämä keinot. Ja, ehkä niin siellä sen maailman, maailman sisällä oli, oli kiva nähdä nyt tämmöinen niin kuin, tähän toiseen suuntaan avautua. niin, ja sunkin teoksen voi avata niin moneen suuntaan, että, että juuri sen tähden, että se, se on niin kuin monella alueella se voi asettaa tietyllä tavalla just tämmöiseen niin modernistiseen romaani- tai romaanitraditioon, mutta että yhtä hyvin elämäkerralliseen, mm-hmm. elämäkerralliseen traditioon. Mutta että näähän aina sitten tietysti ruokkii, ruokkii toisiaan, että kaikki, äh, että et eihän kirjat synny kuitenkaan niin kuin yhdessä traditiossa, mm-hmm. että ne mm-hmm. on just dia- dialogissa niin kuin monenlaisia erilaisia juttuja. Mutta tältä ehkä tulee kysymys, ainakin mä näen tuon mm-hmm. kysymyksiä Joo, voidaan oikeastaan avata nyt keskustelua, joka tuli teille. Niin mä olisin kysynyt Riikalta ja että tuota, oikeastaan päivitäkin sitä, että, että minkälaisia eettisiä pohdintoja näihin liittyy ja onko siitä olemassa jotain, jotain kirjoja, jotka saisi vähän vinkkiä? Niin, no omalta kohdalta niin tietysti sitä eettistä pohdintaa on, on joutunut kysymään tietysti alusta asti ja koko ajan ja, ja jotenkin olen ajatellut sen itse niin, että niin, että, tai, tai olen kokenut niin voimakkaana ikään kuin kutsun kirjoittaa tätä, tätä kertomusta ja, ja sukeltaa näiden ihmisten, ihmisten maailmaan ja, ja käyttää sitä niin kuin fiktiota ää, ähm, apuna siinä, että ymmärtää, ymmärtää ihmisiä heidän kauttaan, inhimillistä elämää ja, ja ihmisyyttä heidän kauttaan. Ja sitten on jotenkin ajatellut, ajatellut niin, että se, että mä, mä niin kuin kurkistan heidän, heidän maailmansa ihon, ihon alle ja, ja, ja kokemuksen ja kuvittelemisen keinoin, niin että mun on tavallaan kirjoitettava se jollakin tavalla, tai löydettävä, löydettävä sellainen jotenkin positio ja paikka ja, ja suhde näihin henkilöihin, että se, se ikään kuin, ähm, kuin että se, se lupa on löydyttävä heistä, heistä itsestään ja tehtävä heille jollakin tavalla niin kuin oikeutta <laughs> ja sille ihmisyydelle tehtävä oikeutta heidän kauttaan ja ikään kuin kysyttävä, kysyttävä yhtä isoja kysymyksiä, kun se taiva kysyi maailmasta, että vaikka mä vastaan proosan keinoin, niin sitten jollakin, jollakin tavalla niin kuin, oltava niiden asioiden äärellä, jotka oli, oli polttavia heille ja, ja vähentämättä ja pienentämättä niitä. Et joku, joku tavallaan se, sellainen, sellainen kun, et, et ei, ei ole tietysti vain välikappaleita, mutta jolla, jollakin tavalla on kyse, kyse ihmisyyden tutkimisesta, eikä, eikä sinä, sinänsä, että tirkisteltäisiin jonkun ihmisen, ihmisen elämään ja on, on tavallaan halunnut nostaa sen proosan sellaiselle, sellaiselle tasolle. Mutta sitten varmaan niin kuin loppuvaiheessa alkoi jossakin vaiheessa tulla sellaisia niin kysymyksiä, että, että voiko mua joku tästä, että voiko olla niin kuin oletusteni kautta, että, että mua tulee joku näistä asioista haastamaan oikeuteen, mutta se, että sitten seisoo siellä fiktion puolella, että sen fiktion kautta, kautta ikään kuin varma, näitä asioita voidaan perustella. Se, että miten historiaa sitten tulkitsee, niin se voi tulla niin kuin Venäjän suhteen, Neuvostoliiton <laughs> historian suhteen, su, suhteen niin kuin kyseenalaisemassa ehkä enemmän tällä hetkellä kuin se, että mitä siellä henkilöhistoriallisesti, minkälaisia oletuksia ja väitteitä väitteitä oikeastaan tehdään. Toi on ehkä se niin kuin, joo, päällimmäisenä se itsellä, itsellä näistä, <laughs> näistä tulee mieleen, mutta tiedätkö sä, että onko, onko ikään, no, e, e, elämäkerta kirjoittamisessa varmasti näitä la, lain, la, lain kirja, kirjaita ehkä joudutaan tulkitsemaan, tulkitsemaan useammin sitten joo, <laughs> joo. konflikteja syntyy. Joo. Kyllä, kyllähän tietysti, että, että fiktio on turvallisin fikti, just niin kuin fiktiivinen so, sopimus, mm. että sen mieli on tietyllä tavalla just se, että se, on, mm. niin kuin, se takaa kuitenkin kirjailijan vapauden ja, ja, ja myös, että mä itse puhuin tuossa niin lukijavapaudesta, mutta jos ajatellaan kirjoittajan, kirjoittajan puolelta, mutta onhan näitä tapauksia sitten tietysti sielläkin aina tulee, tulee vastaan, että, että joku tuntee, mutta totta kai on sitten tämmöisen niin kuin kaiken oma elämäkerrallisen ja elämäkerrallisen aineiston, niin kyllä siinä on tosi, tosi tiukat, jos on elossa olevat ihmiset ja sä kirjoitat elämäkertaa, niin kyllä ne on aika tiukat, tiukat, tota, tiukat va- vaatimukset ja tiukat eettiset, millä tavalla sä voit viitata ja, ja voitko ollenkaan. Että, et yleensä sitten totta kai kysytään lupa, jos ennen, ennen julkaisemista, niin kun vaikka, olisi, vaikka kirjoittaisi tieteellistä artikkelia, niin ei niitä voi, voi niin vaan toisten, toisten tekstejä lainata. Mutta julkista tekstiä totta kai, tai julkaistua tekstiä voi tietyin ehdoin totta kai lainata niillä yleisillä periaatteilla, mitä esimerkiksi tieteelliseen kirjoittamiseen tulee. Mutta et, että totta kai se on niin kun asia, joka on niin kun erityinen elämäntelallisessa tekstissä. Meillä on täällä muutama kysymystä. No kiitoksia molemmille hienoista alustuksista. Mun kysymykseni itse asiassa liittyy hyvinkin tiiviisti tähän, tähän, tähän edelliseen ja osittain ensin tässä vastasittekin, mutta mä mietin, mietin tätä nimenomaan lukijan kannalta ja, ja sitä, että siis tavallaan kaikki lukeminen on väärin lukemista, mutta oma elämäkerrallinen tai elämäkerrallinen kirjallisuus tuntuu vielä niin mahdollistavan tämmöisiä erittäin fataaleja väärin, väärinymmärryksiä. Esimerkiksi silloin, jos, jos vaikka joku kirjailija läheinen lukee itsensä vähän liiankin niin kuin, äh, syvälle jonnekin sinne kirjaan tai kokee, että häntä on tässä, tässä, tässä kuvattu. Tai sitten sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa esimerkiksi lukija kokee, että kirjailija, kirjailija on jotenkin rikkonut sen äh, kohteen, kohteena olevan henkilön niin intimiteetti suojaa jollain tavalla. Niin pitäisikö sen lisäksi, että puhutaan kirjailijan etiikasta, niin puhutaan myöskin lukijan etiikasta, että minkälaisen, tota, miten lukijan tulisi sitoutua ää, eettisesti siihen, siihen tota, lukemaansa kirjaan silloin, kun on kyse elämäkerrallisesta kirjallisuudesta. Jaa. Tavallaan hieno ajatus, että, että totta kai sitten niin kuin, että, siis semmoiset niin lajimääritelmät, että, että on, on teoksen otsikko ja sitten siellä lukee vaikka elämäkerta tai teoksen otsikko ja sitten siellä lukee romaani, ne on juuri niitä sopimuskohtia, jossa tietyllä tavalla mun ymmärtääkseni ja mun oppien mukaan on just kysymys siitä, että siinä, anneta, siinä vähän vinkataan lukijalle, että tämä on niin kuin romaani ja tämä on niin kuin elämäkerta, mutta että mehän tiedetään, että sitten on kuitenkin tämä lukijan vapaus. Ja niitä luetaan ristiin. Niin, ja ymmärtää väärin ja näin. Mm. Mitä sä sanot? <laughs> Mä en tiedä, osaat ihan, ihan niin kuin tuota kautta, vastaanko niin kuin vähän aiheen sivusta, mutta nyt jos ajattelee vaan tämän oman, oman romaanini kohdalla, niin useimmitenhän tätä luetaan kyllä sitten just nimenomaan suhteessa siihen historiaan, ja ehkä koetaan lukea, koetaan lukea ikään kuin oikein juuri, että, että tämä lukija haluaa täyttää ne aukokohdat sillä, mikä on siellä histori- historiassa. <laughs> Ja, ja toki kyllä paljon, niin kuin puhuit, hienosti kuvasit sitä, että miten mä, ajatus kirjoittaa sinne lukijalle tilaa tuoda ne omat emotionsa myöskin, myöskin mukaan, tai, tai oma, oma kokemus ja omat unensa. Ja, mutta sitten sitten tota, eikä ole väärin lukemista lukea suhteessa historiaan eikä suhteessa omiin uniinsa tai mihinkään, mutta sitten välillä itse niin kuin miettii, että, että siellä, siellä niin kuin romaanissa itsessään on hyvin paljon tämmöisiä just nimenomaan romaanillisia elementtejä, sen kertomuksen omat lainalaisuudet ja asiat, miksi tietyt asiat on siellä valikoituneet ja miksi, miksi on, on, kirjoitetaan monta kymmentä sivua tuosta huoneen jaka, jakajasta tai juuri tästä, tästä silvotusta kirjasta. Ja sitten huomaa, että ainakin sellaisessa niin kritiikissä vastaanotossa ne usein jää, jää ikään huomiota, että siellä kirjassa on näitä omia tiettyjä niin kuin symboleja, motivejaan ja, ja, sitten, ja ne, ei, ne ei välttämättä, niiden, niiden merkitys ei tule sieltä niinkään sieltä historiallisesta luke, lukemisesta, vaan tavallaan, että, että, että romaanina sitä voisi lukea niin kuin rohkeamminkin <laughs> ehkä ja antautua niille asioille, jotka on siellä, siellä itse, itsessään. Että tänne, niin mä oon yrittänyt ajatella myöskin, että tämä on teos, joka ei, toki on velkaa sille historialle, mutta sitä ei tarvitsisi tietää. Että tietää myöskään kaikkea, että varsinkaan niin kuin henkilöhistoriaa ei ole pakko eikä, eikä venäläisestä kirjallisuudesta valtavasti, valtavasti asioita, vaan, vaan sitä saisi lukea niin kuin rauha, rauhassa, väärin lukeakin <laughs> sitten niin kuin moneen, moneen suuntaan. Että semmoinen ehkä tietty vakavuus, painokkuus tätä tietysti sitten leimaa, mutta ehkä se, ehkä se sopimus tehdään täältä täällä niin kuin joka siinä tekstissä, joka ilmoittaa sen kytkeytyvän tiettyyn niin kuin historian ja elämään elämäkertaan, niin, niin se, on, se on sitten niin kuin kustantajan ehkä, ehkä osin kirjailijan ajattelemattomuutta myöskin, että, että, se, että miten sen voisikin etäännyttää vielä siitä historiasta, niin tämä leikka olisi sen jollain tavalla Joo, ja mä että, että, että Suomessa etenkin, niin meillä on tietyllä tavalla, itse on oma elämäkertatutkimus on muun tavalla sitten se semmoinen spe- spesialiteetti ja sydäntä lähellä oleva aihe. Mutta että itse olen niin kun aikanaan opiskellut Ranskassa ja, ja, ja tavallaan niin kuin siitä, siitä perinteestä käsin tullut oma tutkimukseen, niin, niin Suomessa tavallaan ajatellaan, että, että meillä on niin kuin fakta ja fiktio. Ja si- siihen nähden niin kuin koko tämä tämmöinen niin kuin oma elämäkerrallisuus ja elämäkerrallisuus asettuu kauhean hankalasti. Mutta et, et ranskalaisessa perinteessä siellä on tämmöinen jako kuin istua, resi ja romaan. Eli tavallaan historiankirjoitus omine tavallaan diskurssiivisen vaatimuksinen, että, että, että, että mitä se on tekemässä ja millä ehdoilla, lähdekritiikki ja kaikki. Ja sitten toisella puolella, tai sitten tois, janan niin kuin toisessa päässä romaani, just kaikki ne niin vapauksineen, jota, jota, jota sun teksti käyttää ja sitten väli, välillä on tämä niin kolmas alue, ja se on tämä resi-alue. Eli tietyllä tavalla oma elämäkerrallisuuden ja elämäkerrallisuuden alue. Minusta se on aika hy- hyvä, mutta että ei sitä nyt voi tällaisella ilmoituksella Suomeen saada. <laughs> Valitettavasti. Lisää kysymyksiä ja puheenvuoroja. Tuota, tässä kiinnitin mun niin Pitka Pelon esityksessä pari tämmöistä hyvää yhdyssanaa, mihin oli kiteytynyt paljon ajatuksiin. Ehkä tämä hengityslaulu tuli aika tarkkaan selvitetty, mutta tämä toinen sitten oli lyhyesti vaan siellä kuitattu sydänlause, siis jos voisi vähän enemmän mitä, mikä se sydänlause. Joo, se on, se on käsite, jota mä oon käyttänyt ähm, sellaisissa harjoituksissa opiskelijoille, kun ollaan lähdetty etsimään äh, henkilöhahmon rytmiä <laughs> itse asiassa. Mä oon elokuvaopiskelijoiden kanssa ja sitten kyllä luovan kirjoittamisen puolella. Mä oon, oon teettänyt, teettänyt sellaisia harjoituksia, mutta se ehkä jollakin tavalla nousee myöskin siitä, että mulle on ollut kauhean keskeistä koko ajan sen niin kuin henkilö, henkilöhahmon rytmin moni, henkilöhahmon niin kuin, rytmiikan löytäminen monella eri, eri tasolla niin kuin, myöskin tässä, tässä romaanissa ja jollakin tavalla niin kuin lähteä, lähteä siitä, että, että sen henkilöhakon sydämen ja poljennon sekä ruumiillisena että emotionaalisena asiana jollakin tavalla kuulee. kuulee. Ja, ja mulle sitten ne on ne sydämenlyönnit ehkä ollut tämän Ariadna Efronin osalta, ne on, ne on jotenkin niin kuin, hän, hän on herännyt henkiin ikään kuin <laughs> ähm, jollakin tavalla hahmona näiden tiettyjen kysymysten, näiden tiettyjen lauseiden kanssa. Ja ne, niitä mä olen ikään kuin kuljettanut mukana ja koettanut löytää sitä hänen, hänen omaa poljentoaan, hänen omaa sydämen sykettään ja hänen kielellistä rytmiään sitten myöskin tähän, tähän teokseen. Mutta sitten mä oon sitä käyttänyt ihan metodisena ikään kuin sydän, sydänlauseen. En tiedä, tuleeko se nyt edes mistä, mistään, ei luovan kirjoittamisen tai mistäkään teoriasta, mutta sitten sitten mä olen pyytänyt opiskelijoita myös usein tekemään sitä, että ne lähtee, lähtee etsimään sydänlausetta, jota voi eri tavalla myöskin sitten niin kuin kielellisesti tai, tai visuaalisesti tai äänellisesti tai liikkeellisesti lähteä myös ihan pur, purkamaan. Ja näyttelijä, näyttelijän kanssa me ollaan tehty sellaista improvisaatiota myöskin, että he ovat niin kuin ikään kuin toistaneet sitä lausetta ja lähteneet etsimään sen vainoa ja, ja erilaista ry, rytmiikkaa. Että sillä on ollut ihan tämmöinen, tämmöinen tota, vähän nyt konkreettinen, kuin tällä hengityslaululla <laughs> alkuperäisellä. mulla tuli tuosta mieleen, vaikka ei muuta kysyttykään, että tietyllä tavalla siis toi, että, että sun niin se semmoinen niin metodin niin se hienous on tavallaan just siinä, että, että perinteinen elämäkerta on tietyllä tavalla semmoinen vaiheittainen ja, ja Englund kysyy hienosti sen, että, että, että tämmöinen perinteinen elämäkerta äh, kysyy aina, että missä vaiheessa hän kysyi, että missä vaiheessa Kristiinasta tuli Kristiina. Mutta että, että tällaisessa niin kuin, mm, vähän niin kuin moniselitteisessä tilassa olevassa elämäkerrallisessa tekstissä tämmöistä, niin kuin, tämä kysymys asettuu ihan toisella tavalla. Se ei ole mikään semmoinen niin yksittäinen, yksittäisten niin kuin vaiheiden kautta itseksi tulemista, vaan tietyllä tavalla sen niin kuin, sitä voi katsoa tavallaan niin kuin mistä vinkkelistä vaan. Tai näin mä sen, mm, mm, mm. näin mä sen tavallaan ymmärsin. Ja yhdellä osa, osalla niin ajattelee, että se koko niin kuin romaanin rakenne tietyllä tavalla se, ja jonkinlaista jonkinlaista niin rakentumista kuvaa myös sen takia, siellä on niin kuin välissä ja limittäin näitä hengityslaun lapsuuden varhaisia, varhaisia pätkiä on on limittyneenä niihin tiettyihin sitten, sitten niin kuin traagisiin <laughs> kirjavälttelyyn, että ne, ne jollakin tavalla se kielellinen aines siellä niin kuin mielessä ja kehossa se, se on edelleen olemassa niinä hetkinä, kun, kun tapahtuu taas tapahtuu jotakin, jotakin muita asioita <laughs> ihmiselle, mutta ne on, ne on jatkuvasti jotenkin niin kuin jollain tavalla on niitä on mahdollista nousta siihen niin kuin, myös, myös niin kuin kielen ja mielen ja tietoisuudenkin pinnalle ja tai jotenkin, että siihen, siihen niin halusin, <laughs> halusin jotenkin uskoa tuon rakenteen kautta, että ne ei ole siellä peräkkäin nämä, että on, on tämä lapsuuden kokemus ja <laughs> lapsuuden tarina ja sitten mennään siitä eteenpäin vai jollakin tavalla nämä, nämä asiat on, on ikään kuin yhtä aikaa meissä, meissä Joo. läsnä. Niin minun kuvaa siinä, että pyritään rakentamaan ja myös, että se on koko ajan suhteessa toisiin ihmisiin eikä ole koskaan sinne yksittäinen suhde. Tuota, asia, johon ollut tässä törmännyt oikeastaan se toteutuu vähän näissä esimerkkeissäkin, niin tuota, ää, miesten ja naisten elämänkerroissa on ja eroja. Ja tuota, onko se niin kuin, on niin kuin laajempikin ilmiö, että miesten elämänkerrat on tämmöisiä hyvin noin systemaattisia. Siellä yleensä tota, puhutaan vallasta ja valtarakenteista ja, ja toiminnasta ja vähän sodistakin sun muusta. Ja taas naisten elämän kerroissa on... Höpö, tota- höpö. Naisten, naisten, lukenut väärää elämän kerroissa. Älä nyt keskeytä. Siis naisten, naisten elämän kerroissa niin tota, äh, puhutaan hyvin usein tota, asioiden aika monimutkaisesta käsittelystä. Siinä tota, toimitaan, toimitaan tota, tunteiden tasolla ja ties millä tasolla. Niin kuin tässä oli esimerkkinä Kristiana ja tämä että Svetajeva, niin he ovat tämmöisiä vaikka monimutkaisia tyyppejä. Sitten taas kustaa Adolf ja varsinkin tämä Uksenstein siellä takana, niin hyvin määrätietoisia. Hamsun oli kuuro. Mutta mun, mun tota, mä havainnot tullut, tullut tämmöistä elämänkerrosta kuin Aurora Karamsinista ja, ja sitten tota, tästä Katarina, Katariinasta ja sitten tämä, tämä, tämä Kiinan viimeinen keisarina. Siellä just tota, kun naiset joutuvat törmäämään aika kummallisiin juttuihin, joita tässä elämässä varrella, niin se tekee niistä elämänkerrostakin vähän sellaisia toisenlaisia kuin miesten elämänkerrot. Onko tässä nyt jotakin systemaattista eroa? Anteeksi. <laughs> Anteeksi, katsoja kovasti. Anteeksi. No, Olen innostuva osallistuja, mutta tätä Joo, mä nyt ainakin olen lukenut mieskirjailijan elämäkertoja, jossa on tunteita ja, ja syvyyksiä ja ristiriitoja ja, ja, mm-hmm. ja kuohuntaa ja vaikka mitä, voisi luetella vaikka mitä nimiä. Mua kiinnostaa hirveästi semmoinen asia, kun nyt on vaalikevät, niin nämä auktorisoidut elämäkevät. Ne on mun mielestä ihan vihoviimeisiä, että, että aina vaalien alla nimenomaan useinkin kyllä mies ehdokkainen auktorisoidut elämäkerrat ilmestyvät ja sitten nämä elämäkerran kohteet ilmoittavat joko hyväksyvänsä tai hylkäävänsä sen kirjan sen mukaan, onko se auktorisoitu vai ei. Ja mun mielestä se on kiinnost, niin kuin epäkiinnostavinta, mitä ikinä voi olla. Että kun ajatellaan esimerkiksi, mitä Armiratiasta on nyt viime aikoina tehty, hieno näytelmä, en on nähnyt ja koko joukko kirjoja, siellä ole kukaan auktorisoitu, auktorisoinut tätä kerronnan kohdetta ja ristiriitaisena ja särmykkäänä, traagisenakin. Hän on oikea ihminen ja hänen taiteilijuutensa ja hänen saavutuksensa ei mitenkään siinä pienä. Joo, no se on että tosiaan niin nämä poliitikkojen mm. elämäkerrat, se on kanssa tosi vanha laji, että mm-hmm. sehän ei ole vain tämän ajan ajan ilmiö, että, että niitäkin kirjoitettiin jo, jo, jo muinoin antiikissa, että, että sitten historioitsijat kirjoitti ja sitten niin kuin ihmiset jotkut kirjoitti itsekin ja totta kai esitti itseensä niin kuin myönteisessä valossa ja siis tavallaan, tai vaikka jotakin keessarin Gallian sotaa, niin se on kirjoitettu just siinä tarkoituksessa, että, että, että viisaita tavallaan niin kuin kirjoituttaa niin kuin luottohistorioitsijalle, että, että sitten ei tulevat historioitsijat vääntele vänteli asioita ja et, et sama koskee jotenkin nyt, jos hakee jotakin vertailukohtaa, että et ne on tietylle yleisölle kirjoitettuja nämä tämmöiset poliittiset. Sitten on totta kai semmoiset suuret, suuret poliitikot tai sitten jos on niin kuin kansallista kuuluvuutta tai jotakin niin laajempaa, no Barack Obama ja tämmöiset, että, että herättää niin kuin laajempaa kiinnostusta, niin eipä niissä ole kauhean paljon sitten tullut kuitenkaan semmoista niin kuin ristivetoa, että, että se, en mä osaa oikein sanoa, sanoa että, että ne, on, ne, on, että ne ei ole kirjoituksena kauhean kiinnostavia, että ne on tiettyyn muottiin valettuja, aika pitkästyttäviä usein tosiaan. Tarkoitushakuisia, uskotko? Kyllä mulle tulee sitten taas kaunokirjallisuuden puolelta sellaisia esimerkkejä, että jossa niin kuin ollaan miespäähenkilö, oltaisiko ehkä kuvattu tällä tavoin, kun, kun tuotiin siihen, että naisten, naisten, <laughs> naisten tota, elämä, elämäkerroissa ihminen esitetään ristiriitaisempana ja tunteellisempana olentona ja, ja jotenkin syve, syvemmältä, niin, niin sitten ehkä, ehkä se on niin sallitun päässä. taiteilija, taiteilija, tai, taiteilijahahmoihin liittyvissä teoksissa miestenkin osalta tulee Vilho, kertova tämä Paavo Rintalan elämän kauneus esimerkiksi yhtenä tämmöisenä elämäkerrallisena on kauneus. Jumala on kauneus. on kauneus, joo, aivan, aivan. Sitten on toi Remalodon äh, elämä on rak... Äh, siellä oli toinen nimi vaan niin kuin äh, esi- esityksellä, joo, on kauneus. Niin, niin siinä, mutta sitten niin kuin valtaa, ähm, ehkä tällaisiin niin kuin valtaan liittyvissä tai vallan läheisyydessä elävien, elävien eh, historiallisten henkilöiden Äh, kaunokirjallisista kaunokirjallisista kertomuksista, jossa jollain tavalla se inhimillinen ristiriitaisuus on läsnä. Mutta tulee just itse asiassa nämä Värulf Enkvistin kirjat ja henkilääkäri ja matkamies on molemmat jotenkin sellaisia, että siellä kyllä, kyllä on se niin kuin historia ja, ja, ja politiikkakin näistä ja tai uskonnollinen vallankäyttö ja tällaiset asiat, mutta sitten myös ihminen niin kuin syvästi ristiriitaisena ja erilaisten niin kuin voimien heiteltävinä. Ja sitten taas Silari Mäntelin nämä tota, susipalatsia ja, ja, ja tämä toinen toinen teos, joka, joka kyllä, kyllä käsittelee voimakkaasti niin kuin englannin historiaa ja vallan, vallankäyttöä ehkä sivu, vähän niin kuin sivusta katsojien <laughs> näkökulmasta, mutta, mutta kyllä sieltä niin kuin ihminen, elämä ja, ja kokeminen tai koke, kokemuksen niin kuin rakentuminen on hirveän sisäisesti tarkkaa tutkittua ja toisaalta vähän maanläheistä ja juurevaa. Ja, ja. Nämä ehkä, siinä on tietysti nais, <laughs> Joo, ja sitten ehkä et, et, panurajalla on sitten kuitenkin nämä tuota, sekä uniomystikat, Mika, Mika Valtarin kerta, että sitten tämä tota, Olavi Paavolais juttu, niin kyllä niissä on molemmissa siis sillä tavalla, että hi- hienouskin se, että, kuvataan niin kuin mieshahmoa niin kuin ristiriitaisena ja aika kompleksisena ahmo, ne on kanssa nuotitettuja no-, ja sillä tavalla ei, ei, ei kauheasti ota sellaisia runoilijavapauksia eikä mennä e-, henkilön mieleen tai kuvaamaan sisältä käsin. Mutta että, mutta että ei myöskään esitetä semmoisena identiteettimästäjänä. Että, että, että, että, että, että, että, että, että, No, toki, Meillä on oikeastaan aika no se että ketkä on vallassa ja tota, ketkä on taiteilijoita. Siis siinä on niinku niin, se, se, se ero, että vallat... Kuitenkin viedä sinne vallan puolelle. No, valta on ehkä se ydin. Joo, joo. Tota ikävä kyllä, kun sitä muuten kautta alkaa livahdella ihmisiä yhä enemmän ulos, niin jos lopetellaan tähän, kiitos puhujille kamalan paljon. oli tavattoman mielenkiintoista. Kiitos yleisölle.